hello and welcome friends Kotlin आज हम पढ़ेंगे कॉटलिन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि टेक्स्ट एडिटर के लिए यूज होती है तो चलिए आइए देखते हैं कॉटलिन क्या है तो Kotlin is an open source statically typed programming language that targets JVM JVM के बारे में मैंने आपको जावा में बताया था जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन बोला जाता है इसे कॉटलिन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है नेट पर ये एंड्रॉयड और जावास्क्रिप्ट की नेटिव है यानी कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है इसी से बनी हुई है इसी पर आधारित है और इसको डेवलप करने वाले का नाम था जेट ब्रेंस इन्होंने इसे डेवलप किया था मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर क्वेश्चन भी पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया था इसका अब द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2010 2010 में इसको बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया था और ओपन सोर्स के तौर पर इसे बनाया जा रहा था और इसका पहला वर्जन ऑफिशियल वर्जन 1.0 रिलीज कर दिया गया 2016 में इसके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं like notepad notepad plus plus Sublime और भी बहुत से टेक्स्ट एडिटर हैं जो इसके एग्जांपल हो सकते हैं ये टेक्स्ट एडिटर के लिए प्रयोग होता है आशा करता हूं ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video